Hej och välkommen tillbaka till Mix! Som ni kanske såg så streamade vi ju projekt Playtime i fridags. Eh, och tack allihopa som kom in och kollade, alltså tusen tack. Men för er som inte såg streamen, så nu har vi klippt ihop de bästa bitarna av streamen som ni får se. Och eh, ni får gärna kommentera vad ni skulle vilja att vi skulle streama nästa gång för något spel. Det är bara kul om vi får några idéer. Men nu kör vi igång. Hejsan och välkommen vad heter det, till vår livestream av Projekt Playtime. Ja, Projekt Playtime. Eh, jag och Toffe som gamer idag. Oj, nu dödade jag <laughs> Jag sa ju att du inte skulle döda mig, det skulle ju vara vår introduktion. Nå, no, sak samma. Ja, jag gjorde ett misstag. ja. Ja, no. <laughs> Vill du berätta vad spelet går ut på? Yes, no, det här, vi kan säga så det mycket att man är flera survivors och så är man en killer. Och så ska man lösa pussel och så är det en killer som ska försöka att mörda, vad heter det, de andra. Och det är det som det går ut på. För till höger då så får jag till vänster. Yes. No ja, då for vi in i en lobby. Toffe sa ju att vi skulle fara till olika håll, så jag trodde ju som att vi var i samma lag. Men här var vi tydligen inte för Mr Boogie Woogie har ju blivit Mr Huggy Wuggy. Och nu no, Huggy Wuggy loose. Vann det då?

får inte! Du får inte! Du får inte! Nej! Du får inte! Ah, han är så hög, jag slipper inte inåt det. Screw you! Nej, jag tar den här istället. Ta din teamkamrater istället. Uh, screw you! jag trodde du var på bett team, jävel! <laughs> ja, men jag lurade och sa att jag for till vänster. Så mitt jobb är då att, eh, ja, helt enkelt döda allihop som är på Jakobs team.

På andra rundan var vi på samma team. Men vi blev båda döda så snabbt så vi hoppar rakt till nummer tre. Nåja, nu kör vi igång igen. Ah, jag vågar inte vara gärna med nu. Ah! Ah! Ah, det fucking, ah, det fucking efter mig! Vad är då? Ah, nej, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp! Fuck! Jag hann inte! Åh! Skräp! Äsch! Okej, jag drar upp det. Tack! Du, vi har färdig all den i pusslen. Vi ska få dra ner en sak nu. Och så, oh. så kan vi bort det tåg. Äh, spring, spring, spring, spring! Oh! Ah! Finally! Yes! Ja, det var första spelet du tog. Som gick bra. ah, <laughs> över till runda fyra. Där var Toffe det killar. Var du monstri? Jo. Nej, fan! vad tänker han göra? Nå, no, vad tror du han gör? Vad ska han göra? Du står ju där och kampar ditt jävel. Nåja. Ja, no, det gick ju nästan hem. Vi hade ju all delar till leksaken. Men det var ju en viss kille som nördade lite för mycket. <clears throat> Ja, runda fem var lite speciell för han som var killen så ville ju som bara visa skinnyset så att han tänkte inte mörda oss alls nå. runda sex så var Toffe killar och jag tror inte jag behöver säga något mycket mer om han om för vi alla vet ju nog hur bra Toffe är. Uh, runda sju så var jag killar. Det gick inte bra för jag är inte bra att spela som killar. Åtta och nio så var ganska basic, inte något märkvärdigt med töm. Ah, boxen igen! Ring Jakob! Ja, jag Ring. vet, jag vet, jag vet, jag försöker. Ah. Ring Jakob! Ring! Hitåt! Nej, inte dit! Boxen är där, Kom hit! Spring Jakob! Spring hit! Här finns ett hål igen! Kom igen! Spring Jakob! Spring! Spring! Han är nära! Upp för trappan Gerd! Spring! Upp för trappan! Över ah. hitåt! Spring! Spring! Ja, ja, Försök här! Spring Jakob! Ja, jag kan inte med över... Runda 10 så hade vi ett annat monster som heter Mommy Legs. Och vi tänkte ju att runda 10 skulle vara som sista rundan. Men vi måste ju sluta med ett ärevarv och för att visa att vi skulle kunna ha hedern <laughs> i behåll. Och det var en intressant runda med bara tre survivors kvar. Nu vi tar den här sista rundan. Oho, oj, vi vart bara fy... Oj, <laughs> nu, vart, Du, vart du killer eller vart du... Nej, Nej jag, ble, jag blev survivor. Det här kan bli intressant. Vi är, vi är bara som tre survivors mot en killer. Ja, det här kan vara riktigt intressant vi ska nog ta grömt så försiktigt nu. Jag tar det här. Ja. Ta det på sista pusslet då för att du har snabbare ja. på. Nej, nej, nej, du börjar på med. Okej, okay. jag hade vakt. Eh, ska vi få upp kanske? Ja. Och när jag... Boxybo garanterat ja. Den är faran. Okej, så boxen far dit. Vi, vi far hitåt vi. Ja. Jag såg att de också mot fot i det. Undrar kan man lösa det pusslet därifrån. Ja, då måste man ju kunna här. Nej, Rex. Nej. Vi måste fan ner och göra det. Det är nog riskigt, men Boxen in Ja. Ta och göra Hedeto så det här så kan jag försöka få rädda han det. Jakob! Spring Jakob! Spring! Kom igen! Kom igen vid den röd ställ! Varför då! Ja, för fel. Jag... Oh. Spring Jakob! Ja, jag vet, jag vet, jag vet! Spelar inte roll vart du fan spring! Ja, det sa ju hela på mig nu, så är inte sant. Alltså, här är fan... Ah! ah, ah. Jävlar! Vad är Ah, fuck! Han får mig, han får mig, han får mig, han får mig! Åh! Man! Ja, men han är, han är nere på, han är nere på bottenvåningen! Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck! Ah! lyssna bra nu. Aj! Fuck, han fick... Eh, han, han fick... Han får mig, han får mig, han får mig. Var är du? Ja, men jag, jag är uppe vid det här pusslet som vi är halvfärdig. Nej, men fuck. Ah. Ja, nu är jag, jag, jag. Ah, kom! Ah, du håller ut! Ah! Ner! Ah, han är efter mig, han är efter mig! Ah, ah, Vad Maneira. Ah, Han kom combenno. Vad tog den? Jag tappade bort den. Ah, fuck! Vax sitter på mig. Ah, nu, nu är det slut på mig. Nu är det över, nu är det över, nu är det över. Uppehåll boxen så gör jag gärna pussel. Ja, kom då, kom då din jävel. Kom då, kom då. Nu är jag nere på bottenvåningen igen. Alltså det... Men... Ah, han fick mig! Aj! Fan! Det här är inte bra, det här är inte alls bra, det här är inte bra. Äsch, äsch. Slipper undan. Jag försöker, jag, jag tror jag kommer. Är det, är det du som drar upp mig? Nej, någon annan där. Uh. försöker bara komma undan han tillräckligt så att jag skulle kunna börja starta med ett pussel igen. Ja, men han är som efter mig hela tiden, jag kan inte stå still en enda satans sekund för han är som... Men hur bra är det egentligen för att då, då kan jag göra... Ja, ja, ja. Där får jag. Ja, just så. Egentligen bra taktik är det att, att Nine Ovos upp, eh, som håller han som uppehåller han som med någonting medan han det annat och uh, vad heter det, gör pusslen. Ja. Okej, okay, jag, jag, kommer att rädda. Tack. Spring! Jag tror han kommer tillbaka. Nej! Nej, fan! Okej! Okay. Jag vet inte vart han for honom, men... Uppehållaren så gör jag gärna pussel. Ja. Alltså, det är Adelsson, det är beta. Går det bra? Överlever du? Äh, än så länge. Fan, jag kommer få mig. Ah. Hej Toffe. Efter det, eller? Ja, ett åt det. Ah, han kommer! Boxing kommer! Boxing kommer! Spring Jakob! Spring! Ah. ah! Han är efter mig! Han är efter mig! Nej! Nej, nej, nej! Alltså, där boxing kommer få mig. Det är en sak som är säker åtminstone fokusera på pusslet och så försöker jag ta mig undan boxen. Ja, jag ska se om jag hittar rätt ofärdiga pussel. Så. Det är färdigt. Ah fuck, boxiboo. Boxiboo, boxiboo. Ah fuck, ett ofe. Han är efter nine. Ja, är han. Han är tre på andra sidan, spring! Nej, fick han. Ja, du, vad heter det, leksaken? Yes. Vi kanske kan fixa det här. Ja, kanske. Vi måste bara hitta ett lämpligt pussel eller som är det sista. Är det fixa? Men jag har bara ett liv, ja. Jag har två. Så då ska nästan måste offra dig ifall boxing kommer. Ja. Men ska man måste få försöka. Upp. Nej, han är inte det. Spring! Spring, kom! Ah! Nej! Klåbe! Du får rädda själv, jag ska få rädda han, Diana. du stänger dörren på mig igen din <laughs> jävel! Sorry. Ah, det är andra gången du gör det idag, alltså vitsig på det! Ah, okej. Okay. Ja. <laughs> Men det eh, var förväntat. jag, jag, jag kom bara... Vänt. Uh, eh, hade du liv så jag kan rädda eller, eller vad du Jag har ett liv kvar bara. Vad är det sista pusslet du då? Jag vet, jag är inte vända, jag vet ju att han är efter mig. Nej! Fast, jag ser här. Nej! Vad är det, är det sista pusslet? Strunt i pusslet, tänk på mig! Ja, ja, ja. Men vad fan? Tänk på mig, ja. oh my god, det var så, alltså- det var så, tänk på mig! Låt så fel det är något jag tänker efter tänk på det! Ja, ja, ja! Hon vann rätt och dissa, vet du, ja! Jag ska ta det här åtta. Okej, okay, jag har leksaken! Ah, jag undrar nog ifall vi kommer fixa det här. Ja, men vi har, klarat vi har, oss bra! Vi har i alla fall all leksaker. Ja, det kan vi nog vara nöjd över dig liksom. Lyckas vi. Spring Jakob! Nej! Nej! Nej! Fel håll! Nej! Nej! Ah. Dra ner det, bara du får ner det så måste du ta det till tåget. Fick du ner dig Ja. Vart är det jag ska? nej till det. Nej, han är annars var egentligen, men förra till det. Och så höger. Upp för trappan till det. Och så vänster. Nej, inte det, inte det, inte det. Rakt. Och så höger. Nerför staketet eh, till det. I, höger, höger, höger, höger. Bakåt, bakåt. Ja, inte dit. Bra. Och så vänster. Så in i tåget. Roll! In i tåget! In i tåget! Yeah! Yes! Yes! Yes! yes! Yes! Yes! Woo! Woo! för den här videon. Och nu ska inte ni glömma att trycka på gilla och prenumerera. Tusen tack för att ni kollar på videon. Och så syns vi i nästa video. Ciao!